လေနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံကြီးတွေမှာနေတော့ဘုန်းကြီးတွေကြွကြွလာရင်နည်းနည်းတချို့ကတွေးတိုးစမ်းကြင်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာတိပြိတ္တလေးနေရာရင်းသည်လည်းပဲအင်မတန်ဆင်းရဲပါလေအဲ့ဒါကိုပြောတာသူတို့လက်မခံဘူး သူကလူဖြစ်လာပြီရောအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့တန်ခိကကြောင်းဆောက်လူထားတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရာပရိတန်တွေနေတာချင်းတာမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးဘုရားအလောင်းတို့တန်ခိကကြောင်းတွေဆောက်လူတာတို့ လောက်ထားတဲ့သူတွေကမိခင်ဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာနေရမယ်ဆက်နှစ်ပေလောက်ခြေတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာနေရဆိုတက်တော့တက်တာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုတက်တော့တက်တာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကျန်ကမှာတွေ့ရအဲ့တော့ ဖះလောင်းတော့ထားပါတော့တန်ခိကကြောင်းဆောက်တူတဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့နှမရောဟိနီဆိုတာရှိတယ်သူက နရုဒ္ဓကဒေတာစာရီကနေကြွလာတယ်ညီကျောတော်ကိုကြောင်းတိုင်ရောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလာကြောကြတယ်ရောဟိနီကမလာဘူးအနုရုဒ္ဓရဲ့ညမနှမရောဟိနီကမလာဘူးဘာဖြစ်လို့မလာတာလဲဆိုတော့ သူကတကူလုံးအေးတဆွဲရွဲနဲ့နူနာရီဆွဲနေအိမ်ထဲကအပြင်မထွက်ရဘူးအာနဲ့ရှင်တို့ရှင်တို့ကတော့တော့ခေါ်ခဲ့ပေါ်ဝါလေးချုပ်ခဲ့အာနဲ့ခေါ်လာညမ ဒီလက်ဝိရဏတွေကိုရောက်ပြီးတော့တာဂိကဆွမ်းသားရောင်းရင်ဆောက်လိုက်ပါကိုရဟန္တာကြီးကိုတက်တော်ရှိရဟန္တာကြီးအဲ့ဒါနဲ့လောကရဏတွေရောင်းပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်လက်ဝိရဏတွေရောင်းပြီးတန်ကြီးကဆွမ်းသာကြောင်းရင်ဆောက်လူလိုက်တယ်ဆောက်လဲလူလိုက်ရောနမားတဲ့ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာလဲကုရိအိမ်သာအစာတန့်ရှင်းလုပ်ပါတဲ့တပြည့်စည်းလဲပါကိုတက်တဲ့လောက်ဝေယဝိစ္စကိုလုပ်ပါ အဲ့လိုနဲ့လုံရင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကြွတော်မူလာပြီးတော့ရေသက်ချပွဲမှာရေသက်ချရေသက်ချပြီးရပါကြတော့ဘုရားရှင်ဟာဘောဤနီးတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဘယင်မိဖုရားဖြစ်ခဲ့တော့ မိတ်တန်အချွေရန်တယောက်ကိုဘယင်ကနေပြီးတော့ဆုတော့လက်တော်တွေချအဲ့ဒါကိုသူကမကြည်နဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေနန္ဒဘုရားနေအဲ့ဒီဘောမမိတ်တန်အချွေရန်လေးဖြတ်သွားတော့ သူကခွေလျာသီးတွေကိုတောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အပေါ်လောင်းချပြီးတော့သူ့ရဲ့အချွေရံတွေကိုဒုက္ခဂရင်မောအင်းမြင်မောပေါ့ညောင်ဆောင်ပေါ့တော့ပြီးခွေလျာသီးတွေပက်ထားတယ် အဲ့ဒါလို့လောက်တော့ကိုကလေးမလေးကဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ကောက်ဖွဲ့ပြီးလူလိမ့်နေရအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကအခုယန္တာကြီးအရှင်ပြုရုဒ္ဓရဲ့ နှမကလေးအမျိုးမြတ်ထဲမှာဖြစ်ရပြန်မယ်နုံနာယောဂါကြီးမြင်မကောင်းအောင်ဆွဲခုကြောင်းဆောက်တယ်တန်ရှင်းတွေကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့နုံနာယောဂါပျောက်သွား မြတ်စွာဘုရားလည်းတရားချီးမြှင့်တာအတိတ်ဇာကြောင်းလည်းပေါ်ပြအဲ့ဒါနဲ့ပဲလူနာယောဂပျောက်ပြီးတက်တန်းစီတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်တောင်ရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာရောက်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဗိမာန်ကြီးကသူ့အတွက်အလွန်ကို လှပတဲ့ဗိမ္မာန်ကြီးအဲ့ဒီမှာသူကနတ်သမီးလေးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်နိုင်ရလေးမှာသူ့ဘဝပေါ်နေတော့ကြည့်တယ်ဟဲ့အဘိမကြီးလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာငါလည်းရုပ်ဆင်းရကြော့ရှင်းပြီးတော့လှပတဲ့နတ်သမီးလေးဖြစ်ရဒါပဲခုလေရောက်လေ သူကစဉ်းစားတယ်ဗိမာန်ပေါက်တာဘာစုလို့လဲအေးဟုတ်တယ်တိုင်းကြီးကဆုံးလာကြောင်းဘူးလို့ရုပ်ဆင်းရကြောက်ရှင်းမိလာပါနေတာပါ လုံလို့လေကိုယ်တိုင်ဝေယဝစ္စလို့အဲ့နှစ်ခုကြောင့်ဘိမှန်ရဲ့လေခန္ဓာရဲ့သူကလည်းကြော့ရှင်းပြီးလှပ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရောက်ခါစားဆိုတော့ဘိမှန်ကဆင်းပြီးတော့ဝိဇယန္တလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လေးလုံညနေရှင်းနေနောက်သား၄ယောက်ကဆေးရတူရှူမှာလာနေအဲ့မှာတွေ့တွေ့ကိုတော့ဟာလှလိုက်တာတို့ nephew ဒါအသစ်စစ်ရောက်လာတဲ့ model လေးပဲ တော့တခါလေသူရင်တွေ့တာငါရင်တွေ့တာလေအဝေးမမျှတော့အဝေးမမျှတဲ့အခါကျတော့တို့ရံဖြစ်လို့မကြိုက်ဘူးတရားမင်းကြီးတော့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခံမယ်သူကြီးခေါ်သွားတယ် ဟိုရောက်တော့တရားမင်းဘယ်သူရထိုက်ပါလဲဆိုတော့တရားမင်းကဘယ်သူမှမရထိုက်ဘူးတဲ့ငါပဲရထိုက်တယ်ပြီးသွားရောအဲ့ဒါဒိုင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့တရားမင်းလည်းဖြတ်ခုတ်တာပဲကိုကချောမောလှပါပြပြတာကို အဲ့တော့တရားမင်းရဲ့သိမ့်ပြီးလိုက်တယ်ဘောလဲတရားမင်းနဲ့ရှင်ပြီးရင်လည်းမဖြစ်ရတော့ရက်ကံရက်ကံနဲ့မင်းတို့သွားတော့တဲ့ငါရှိရအမြန်သွားတဲ့ငါစိတ်ပေါက်လာရင်မင်းတို့လှုပ်လိုက်ပါတဲ့ဟိုနတ်သမီးလေးကျတော့သူကသိမ့်လိုက်အဆုံးပြတ်သွားခံစားမှာပဲတခါတည်းပြီးอยู่ပါရော အဲ့တော့ပြောရင်တာကရုပ်တရားကမောရီကြောင်းဆောက်တာလည်းလည်းပဲတက်နိုင်တော့လူကြတန်းကြဝေယဝိစတော့ဒီမှာကျုပ်ရောက်နေတာဘာမှလူလေသေးမရှိဘူးကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်တရားပွဲလည်းဝိုင်းပြီးကြောက်နေတော့တွေ့ရတယ် အဲနတ်ပြည်ရောက်ရင်တော့အဝေတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှော့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသာတိပိဒုက္ခဒါကြောင်းဆောက်တဲ့အကျိုးသရာပိဒုက္ခတဲ့ အဲ့တော့နားတွေကလည်းတိုင်းခါတွေကလည်းကိုင်းမျက်လုံးတွေကလည်းမိုင်းအရေးတွေကလည်းအရေးတွေကလည်းတွန့်သွားတွေကလည်းကျွေးအင်းဒီလေးလေးယိုယွင်းလို့အိုမင်းကလာရခြင်းဒီလေးပဲဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါသရာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား ကိုးလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တရေခွန်အားတွေနည်းမလာဘူးလားခါရီကိုင်းမလာဘူးလားရေတွေတွန်းမလာဘူးလားရက်စီတွေမိုက်မလာဘူးလားသွားတွေလည်းကျိုးမလာဘူးလားညာတွေလည်းထိုင်းမလာဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တာ ဒါသရာဒုက္ခပဲဒီသရာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တို့ကောသလအိမ်မဲ့16ချက်ကောသလမင်းအိမ်မခင်းရင်တွင်16ပြားလောကသနေတရားမင်းရှင်လင်းဟောပြရှား မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်အိမ်မက်တစ်ခုဟာ16ချက်တည်းရဥဒ္ဒဝါရုခာဂါဝိသကဝါနွားငယ်မလေးရဲ့နှုတ်ကိုနွားမကြီးကစုပ်နေတာကိုမြင်မှတ်ပါလေဘုရားတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရား ဒီအကျိုးတွေဟာအခုမပေးပါဘူးတဲ့သာသနာတော်2000ကျော်နောင်တော်ရောက်တော့ခါတရားကင်းပါမင်းပါလာမုတ်ချအုပ်ဆိုးမှာဒီမှာတော့ပြောရမှာတို့တိုင်းပြည်ဘမပြီးတော့ တော်တော်လှုပ်ပြတ်သွားတယ်။နှစ်ပေါင်း50ရင်60လောက်ဘူကြပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာ။အခုမှလည်းပြန်ထိန်းနေ။ဒါတောင်ချိကံရုံးအရာအဲ့တော့ဂေါသလမင်းအိမ်မခင်းရင်တွင်16ပြားလောကတနေတရားမင်း ရှင်းလင်းဟောပြရှာသာသနာတော်2000ကျော်နောက်သို့ရောက်သောအခါတရားကင်းပါမင်းပါလမောက်ချအုပ်စိုးမှာဘုမဗမာပြည်လည်းနည်းနည်းတက်တောက်တက်တာလေးနည်းနည်းဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ယုံနေရတော့ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနွားငယ်မလေးရဲ့နှုတ်နွားမကြီးကစွန့်နေတာဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်မှာလဲဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးတရားတော့နောက်သာသနာတော်2000ကျော်မှဖြစ်မှာပါတဲ့ မီဒီယာလက်ထက်ငါဖျားလက်ထက်မဖြစ်ပါဘူးပဲဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မိအိုဖအိုတွေကသာသမီမြေမြစ်တွေကိုမိခိုလာရပြီအဲ့ဒါကိုနွားငယ်မလေးရဲ့နှုတ်ကိုနွားမကြီးကစုပ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာဒါ စရာဖြစ်လာမိဟိုဖောက်ဝင်ရတာသမီးတွေပြန်ပြီးခိုးရပဲသူတို့မွေးလာတော့တော့သူတို့တန်ဝင်ပြေခဲ့တယ်ခုတော့သူတို့မိခိုးပြီးတော့နေထိုင်စားတော့ရတာဆိုတော့ကြည်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ရသလဲဆိုတော့အဖေလို့သူကလည်း အဖိုးကြီးကလည်းလူတက်နိုင်သလောက်ကိုယ်အဝိစတွေဝိုင်းလို့ပါအမေလို့သူဘွားကြီးကလည်းတက်နိုင်သလောက်ကိုယ်အဝိစတွေဝိုင်းလို့ပါဝိုင်းလို့တော့အဘွားကြီးကမြေးလေးကိုသွားပြီးတော့သူအားမရှိပဲနဲ့ သွားခြီလိုက်တယ်ဟိုကောထိုးကော်တော်ပြီးတော့ရုံးကန်တော့ပြုတ်ကြတော့ဘဲဆိုအော်ပြီးငိုတာအဲ့ဒါလိုငိုတဲ့အတန်ကြာတော့သမီးကထွက်လာတယ်မိကလည်းကလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဟာချစ်လို့ ခြီးပွေးလိုက်တာပါတဲ့မနိုင်ပဲနဲ့ဘုသူကျေးဇူးလေးရတယ်ဟိုရေးကြီးမလိုက်ဘူးသူကကော့ကလာထိုးပြီးတော့မြောက်ဆုံးလေးပေါ့အဲ့တော့ပရိကိုချဤကိုမဒုက္ခမကင်းပြီ ပရိသေဝီရိယထိုက်ပြီးအေးလူလူနေရမှာသာသမီတွေကျွေးတာပေးတာကမ်းလာမကြည့်ဘူးမှဆိုလို့မိထိတ်ကူလိုက်တာပြုတ်ကြဟိုဘောပြဲကနေအဲ့တော့သမီးကထွက်လာပြီးဆူတော့တာပရိကိုချာမိကိုမှဒုက္ခမကင်းပြီး သမီးကဆူမိကပူအယူမဖြောင်းပြီဖြောင်းမအောင်လားဖြောင်းပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာငွားမကြီးကငွားငယ်လေးရဲ့နှုတ်ကိုစုပ် အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကမိန့်ထားတယ်။အော်နွားငယ်လေးရဲ့နှုတ်ကိုနွားမကြီးကစို့နေ နောင်တော့ခါတဲ့သမီးနဲ့သားကျွေးမစားမိဘနှစ်ပါးခမညာအဲ့တော့သားသမီးတွေကကျွေးမပေးမစားရအဲ့တော့သမီးနဲ့သားကျွေးမစားမိဘများခမညာ အဲ့ဒီပဲပဲဒါဇရာကနေအကျိုးဆက်တွေဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခတဲ့ဇရာပိဒုက္ခအိုမင်းရင်ရောလာလို့အသက်ရွယ်ကြီးလာလို့ရှင်ကြိုတင်ပြီးတော့စုဆောင်ပြီးထုတ်တာကိုထုတ်ဖို့ မသေးကြဘူးသာသမီတွေအာကိုရတယ်လည်းမသေးကြဘူးဟုတ်လားတခါကြီးသေးကြတာကိုကိုဥစားမင်းစားတွေ့ကိုထုံတဲ့ကိုရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးမရှိရင်သာသမီတွေအာကိုလို့သာသမီတွေကဘုနာလို့ ဟောက်ဟန်ဟောက်ဟန်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာရင်စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခကိုဆင်းရဲရတဲ့ကာယကဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒါသရာရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲနောက်တစ်ခါ ဗျာတိပိဒုက္ခောတလိသိကြီးလေးသမုဒ္ဒံကြောင့်ခံ၍ဖောက်ပြန်တဲ့သွားယောဂဗျာတွေဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဒီလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပါပဲတလိသိကြီးလေးသမုဒ္ဒံကြောင့်ခံ၍ဖောက်ပြန်တဲ့သွား ယောဂဝိရတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကြီးစွာဆင်းရဲပဲဒါကြောင့်ကျမ်းမွေကြီးတွေလည်းဂရုစိုက်ဟုတ်လားဒီဗျာဒီမိဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခပါ ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမမာဖြစ်သွားပြီလူမမာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြုစုမဲ့သူစောက်ရှောက်မဲ့သူစေတနာထားမဲ့သူစိတ်ရှိမဲ့သူဆိုတာလိုးလာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးတွေဂရုစိုက်ရမယ်မရဏံမိဒုက္ခ ဇနီးမယားသမီးသားနဲ့သီဝဥစ္စာအိုးအိမ်တိုက်တာတွေကိုစွန့်ခွာပယ်လျင်သေခြင်းဆိုတဲ့မရဏဟာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာထားပြခင်ရတာလေဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လဲဇီဝိတ္တေချုပ်ပါတဏှာဖြင့် ုန်းကြီးတို့ဇဘတိကောင်စားယုတ်ဇဘနိစိတ်တစားယုတ်နံပါတ်3အာရစားယုတ်အဲ့ယုတ်၃ပါးရနာပေါ်တာ အလုံးမလုံးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သိပြီသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့ဒီရုပ်လေးပါးရဲ့ဥဒုဇရုပ်ကြံတယ်ဥဒုဇရုပ်ကြံတယ်ဥဒုဇရုပ်ဆိုတာအသက်မရှိတော့ရုပ်ကလတ်ကြီးပဲဖြစ်တယ် အဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးပဲကြံတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မရဏံပိဒုက္ခမရဏဒုက္ခသိခြင်းတရားသုံးခုရှိတယ်ဟိုလူတွေသိရင်တော့လေဟိုဘုန်းကြီးတို့ သေဖို့၄မျိုးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တေရင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏိကမရဏသမုဒိမရဏသမုစေရမရဏဒီလိုသုံးမျိုးပြတယ်အဲ့ဒီမှာ ခဏိကမရဏကခဏတိုင်းခဏတိုင်းသေနေတာဖြစ်နေတာပြက်နေတာမွေးနေတာသေနေတာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတတိတံပဇင်နဲ့ပွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်တာမယ်ခဏိကမရဏခဏတိုင်းခဏတိုင်း ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဝေးလိုက်သေလိုက်အဲ့ဒါကိုတတိတံပဇင်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့အထောက်ပါအဲ့ဒါမှဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတက်အောင်နောက်သမုဒိမရဏဆိုတာကလူသေးတယ်ခွေးသေးတယ်နွားသေးတယ်ဥပရုသေးတယ်ဒေါပရုသေးတယ် အဲ့ဒါကြတော့တဝေကရရုံပဲအော်တည်သွားပါလားဒါကြတော့သမုဒိမရဏသမုဒိပညာနဲ့တည်တာကိုသတ်မှတ်ကြနောက်တစ်ခါကျတော့သမုတ်စေရမရဏအဖယာယန္တာတို့ အပီးအပိုင်နောက်တစ်ခါသေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားတာအဲ့ဒါသမုတ်စေရမရဏလို့ခေါ်တယ်ခုလိုတရားပွဲတွေမှာတရားနာရဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုခဏိကမရဏနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုရှေ့ဖြတ်တန်းဖို့မှတ်သားကြဖို့ပွားများကြဖို့ တိဒပဇင်ထားရဖို့ဒါကိုပြောတာပါမရဏံပိဒုက္ခအဲ့တော့အပိယိတဗယောဟောဒုက္ခမချစ်မခင်မနစ်တဲ့သူနဲ့အတူတကွအမြဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရရင်သည်လေ ဒုက္ခသစ္စာပဲဒါနောက်တစ်ခါပိယိဝေပယောကဒုက္ခချစ်ခင်ဆုံးမနှစ်သက်ကြည်ပြူသူတွေနဲ့ခွဲခွာ၍နေရခြင်းဒီလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာတဲ့ မချစ်မခင်တဲ့သူနဲ့အတူတူကဆက်ဆံပြီးတော့နေရတာလေဒုက္ခသစ္စာပါချစ်ခင်နေတဲ့စုံပွဲကြည်ပြူတဲ့သူနဲ့ခွက်ခွာပြီးတော့နေရတာလေဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုမျိုးဟော အမေရိကန်ရောက်တော့88ကနေလွင့်ပေါ်တဲ့တကြီးကြီးကရင်မောမြန်မာဂမကြီးတွေနဲ့စကားပြောတရားဟောတယ်ပြီးတော့ပြောင်းမဲလို့ပြောတော့ရေးတွေကြ အဲ့တော့ခွက်ခွာခြင်းဟာဒါဒီချစ်ခင်နဲ့သုံးမတဲ့ကြည်ပြူတဲ့လူတွေနဲ့အတူတကွမနေရပဲခွဲခွာရတယ်ဒုက္ခသစ္စာအခုနာ ယံပိဿာနလပတိအကျဉ်လိုရှိရာအရာဌာနကိုနလပတိလက်ဆုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိမရရှိနိုင်ပါ၏တံပိထိုသို့လိုရှိရာယာဌာနကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိမရရှိနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ မရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲပရိသေတို့ကျုပ်တို့လိုချင်တာကိုမရဘူးမလိုချင်တာတွေရတယ်လိုချင်တာကကျုပ်တို့ကမအိုတာမနာတာမသိတာကိုလိုချင်တာ ဒါပေမဲ့မလိုချင်တဲ့အိုနာသေးအသေးချာရမှာပဲအဲ့ဒါကိုယံပိဿနံလမတိဓမ္ပိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပါပဲတန်ခိုက်ဒေနာပြေစုပါရနဲ့ခန္ဓာပိဒုက္ခ ဥပါရံဆွဲကနယနံယုတ်ခန္ဓာရုပ်တော်ဝန်တုတ်ကြီးကိုလည်းဝန်တုတ်ကြီးတို့သည်ဒုက္ခပြောပြလို့မကုန်လို့တဲ့သူတို့ဘုံတွင်ဘုံဘုံဆုံးဆုံးညင်းစေသဖြင့်အောဆင်းရဲခြင်းကလည်းကြီးလာပါပေ၏တကားအဲ့တော့ဒီဥပါရံရဲ့သဘောတရားနဲ့ အကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးလောကီခန္ဓာကြီးဟာဥပါဒณะခန္ဓာပဲဒီဥပါဒณะခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးတို့ရတာဓာတိတရာญาတိမရဏတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတရိယာဒီဥပါဒณะခန္ဓာကြီးကိုအမြဲတမ်းအိပ်ဆက်နေတာဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာ အဲဒီတော့ဣဒံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရလာသောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဤတို့ကိုတန်ခိတ်ဒေနာအချင်းချုပ်အပြင် ဒုက္ခန္တဒေသကေနဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုဟောကြားတော်မူရသောဗဟေတိနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓကောင်းစွာမသွေမိတ်ချတော်မူအပ္ပဝေသရီ ဒါကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတော့ဟုတ်အကျေဟောပြီးပါပြီသမုဒိယသစ္စာလေးနည်းနည်းမြည်ပေးကြအောင်ဣဒံကောပါဏဘိကဝေဒုက္ခသမုဒိယရိယသစ္စာ ချစ်သားတို့တဲ့ဤသမုဒယသစ္စာလောဘတည်ဟူသောသဘောတရားဒီကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမကောင်းစေတဲ့ဧကံဖြစ်ပါ၏ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းကိုသူကဒုက္ခကိုရိယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မရိယာအရိယသစ္စာစတိဧကံဘံပင်လည်း အရိယာတို့သိရသောတစ္ဆာတရားဖြစ်ပါ၏ဒါအရိယာတို့သိရတဲ့စေစေဧကအမှန်တစ္ဆာတရားအဲ့တော့ယာနတနာပောနောဘဝိကာ ယာယံတဏကာမဘောဝဝိဘောဝနဲ့ဘာဝအာယုကာမဂုဏ်တွေကိုခုံမင်တတ်မဲ့နှစ်သက်တသောလောဘရီဟူသောသမုဒယသစ္စာသည်ဒီတဏ